Commission. La parole n'est pas demandée, la discussion est close. La parole est maintenant aux membres du Conseil et la parole est à notre collègue Damian Müller. Monsieur le Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, natürlich sind auch mir die bisherigen Antworten des Bundesrates auf ähnliche Vorstöße bekannt, ebenso wie mir die Vereinbarung über das Submissionsrecht bekannt sind. Nun, wir wissen alle, dass man das Recht etwas enger oder eben etwas breiter auslegen kann, ohne das Recht damit zu verletzen. Und in diesem Sinne plädiere ich für die Annahme der Motion Müri. Wenn ich diese Abstimmungsempfehlung an Sie richte, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, dann ist mir schon klar, dass ich damit keine rein liberale Position vertrete, denn ich bin der Überzeugung, es gibt berechtigte Argumente, Kollege Müris Motion zu unterstützen. Erstens, Ausnahme oder gar Sündenfall ist es eben keiner. Wir haben bereits für das Hotelgewerbe Bedingungen geschaffen, die es ihm ermöglichen, gegen ausländische Konkurrenz zu bestehen. Zweitens, wenn ich die Motion zum Druckgewerbe zur Annahme empfehle, ist das keine Aussage gegen einen Strukturwandel. Im Gegenteil, es ist eine Aussage, dieses Gewerbe ein klein wenig zu unterstützen, damit es diesen Strukturwandel auch bewältigen kann. Wenn die Politik für etwas da ist, dann ist es sicher in erster Linie, um negative Auswirkungen des Wandels abzufedern. Oder anders gesagt, um den Wandel sozial verträglich zu machen. Wenn wir uns stets darauf berufen, gut, gute Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft zu schaffen, dann gilt dies nicht nur für die Unternehmerseite. Gute Rahmenbedingungen haben auch einen positiven Effekt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie profitieren von anständigen Löhnen und guten Ausbildungsmöglichkeiten. Und nur wer gut ausgebildet ist, kann den Strukturwandel auch entsprechend bewältigen. Und damit bin ich bei meinem dritten Argument, wie weit das Druckgewerbe es verpasst hat, sich den sich ändernden Bedingungen anzupassen, will ich überhaupt nicht beurteilen. Wenn ich aber sehe, dass dieses Gewerbe in die Berufsbildung investiert, damit dieses Gewerbe zukunftsfähig ist, dann bin ich schon sehr beeindruckt. Da reden wir nicht mehr von Polygraphen, sondern von Media Designer oder Medientechnologinnen. Für mich ist es äh, von großer Bedeutung, dass eben solche Berufe auch in der praktischen Arbeit aus- und auch weitergebildet werden, nicht nur, auch wenn ich äh, die Bedeutung nicht infrage stelle, nicht nur von Kunstschulen. Das ist, was ich unter dualem Bildungssystem verstehe. Und die Berufsbildung findet nur statt, wenn es Betriebe